hello friends welcome to bind to Prayagraj की यूट्यूब चैनल पे मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूँ चलिए हम लोग अपनी class IT tools and business system की क्लास को आगे करते हैं जैसा कि लेक्चर ट्वेल्व में हम लोगों ने O S function of O S और ओ एस कितने प्रकार को जिस पर बात की थी और मैंने बोला था लेक्चर थर्टी में जब आऊँगा तो ओ एस में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो एग्ज़ाम्स में आते हैं उस पर थोड़ी बहुत चर्चा होगी तो इसको स्टार्ट करें लेक्चर तेरह में हम लोग स्टार्ट करते हैं some important terms related to O S जैसे पहला टर्म जो एम बी आर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछता है एम बी आर का फुल फॉर्म जो होता है वो ये लिख लेना मास्टर बाकी नोट्स में तो रहेगा ही जो हमारे पेड स्टूडेंट हैं उनको नोट्स में सारी चीज़ें मिल जाएंगी बस उन्हें क्या करना है एक बार लेक्चर देखना है नोट्स पढ़ना है बस मास्टर बूट रिकॉर्ड ये है क्या ये एम बी आर क्या है एक तरह का इंफॉर्मेशन है M B R is a information जो कहाँ स्टोर होता है किसी भी हार्ड डिस्क के फर्स्ट सेक्टर में मैंने बताया था जो मेमोरी होती है वो सेक्टर में डिवाइड होती है तो जो एम बी आर इंफॉर्मेशन है वो किसी भी हार्ड डिस्क के फर्स्ट सेक्टर में रहता है प्लेस रहता है जो इंफॉर्मेशन है वो फर्स्ट सेक्टर में प्लेस होता है काम क्या है इसका इसका काम ये है कि जो हमारा ओ एस है वो कहाँ पे स्टोर है हार्ड डिस्क में किस जगह स्टोर है वो वो इन्फॉर्म करता है या वो उसकी लोकेशन लेता है उसके बाद जब सिस्टम ऑन करते हैं तो उस ओएस को फाइंड करके क्या काम करता है उसको प्राइमरी मेमोरी में लोड करने का काम करता है यानी उसको बूटिंग कराने का काम करता है कौन एम बी आर तो M B R is information which store is an which store in any hard disk first sector that locate OS OS को लोकेट करता है and loaded in to prime memory और उसको क्या करता है प्राइम मेमोरी में लोड करने का काम करता है या बूटिंग कराने का काम करता है ठीक तो एम बी आर इंफॉर्मेशन है जो फर्स्ट सेक्टर में स्टोर होता है ये लोकेट करता है किसको ओ एस की इंफॉर्मेशन को और बूट करने का काम करता है कैसे सेकेंडरी मेमोरी से ओ एस को प्राइम मेमोरी में लोड करने का काम करता है असल में जब सेकेंडरी मेमोरी से जब O S prime memory load हो रहा होता है उसी की उसी समय को हम लोग क्या बोलते हैं बूटिंग टाइम बोलते हैं या कहते हैं ना सिस्टम बूट हो रहा है तो सिस्टम बूट होने समय होता क्या है जो हमारा ओ है वो सेकेंडरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड हो रहा होता है अगला कर्नल सबसे पहले कर्नल जंग होता क्या है इसकी डिफिनेशन होती है kernel is the core of the operating system kernel is the core C O R E core of the O S kernel क्या है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है तो कोर समझ नहीं आ रहा होगा कोर जान लो कैसे होता है सबसे पहले क्या होता है कर्नल उसके बाद क्या होगा चल उसके बाद क्या होगा एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के बाद कौन होंगे यूजर होंगे यूजर ठीक तो यूजर क्या करता है किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम का यूज़ करेगा उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन देगा इंस्ट्रक्शन कहाँ आएगा सेल के पास आएगा वो सेल कहाँ भेजेगा कर्नल के पास भेजेगा कर्नल किसके पास भेजेगा हार्डवेयर के पास भेजेगा ठीक तो जो हमारा कर्नल होता है वो हमारे ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट होता है दिल होता है बिना उसके ओएस काम नहीं कर सकता क्यों क्योंकि जब इंस्ट्रक्शन आएगा ओ एस उसको इंस्ट्रक्शन को लेगा जब तो ना किसी भी हार्डवेयर पर भेजेगा तो जो कर्नल होता है एक तरह का एक थिन लाइन होती है जो हार्डवेयर और ओ एस के बीच में कार्य करती है जब ब्रिज काम करती है ठीक तो kernel is the core of the operating system या कह सकते हो heart of the O S ठीक नेटवर्क ओ एस क्या होता है ओ एस पढ़ा था अभी टाइप्स ऑफ ओ एस में नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि नेटवर्क ओएस आप लोग सभी जानते हैं इस समय नेटवर्किंग का ज़माना है हर ऑफिस में क्या होता है एक मेन कंप्यूटर होता है जिसको हम सर्वर बोलते हैं और बाहर उस जितनी दस पंद्रह बीस कंप्यूटर उस सर्वर से जुड़े होते हैं ठीक तो सर्वर में क्या होता है ओ इंस्टॉल होता है और सब जो हमारा सर्वर है वो हर अलग अलग क्लाइंट को अपना ओ डिस्ट्रीब्यूट करता है यानी ओ एक होता है लेकिन दिखता दस में तो ये इन्वायरमेंट जो होगा वो हमारे नॉर्मल ओ से नहीं हो पाएगा उसके लिए हमें एक स्पेशल ओ इंस्टॉल करना होगा उस स्पेशल ओ का नाम होता है नेटवर्क ओ और नेटवर्क ओ की एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे विंडोज़ का ही आता है विंडोज़ सर्वर थाउजेंड विंडोज़ का ही आता है विंडोज़ एन इसके अलावा लाइनेक्स ठीक ये सब क्या है नेटवर्क ओएस है और आपको सर्वर और क्लाइंट का इन्वायरमेंट बनाना है अपने घर में ऑफिस में तो आपको एक अलग ओएस की ज़रूरत पड़ेगी उस अलग ओएस का नाम क्या है नेटवर्क ओएस उसमें से आप विंडोज़ सर्वर भी यूज़ कर सकते हैं विंडोज़ एंटी भी यूज़ कर सकते हैं लाइन्स भी यूज़ कर सकते हैं इसके माध्यम क्या हो सर्वर जो कंप्यूटर होगा असल में वो क्या करेगा एक बार एक जगह इंस्टॉल कर दो उसको दस जगह दिखा दो एक बात हुई पहली दस लोग जो काम करेंगे वो सर्वर में ही आके सेव होगा सर्वर वाला जो यूज़र होगा वो अदर यूज़र को मैनेज कर सकता है उसकी सारी चीज़ें देख सकता है ये सारा इन्वायरमेंट जो सेटअप होगा वो नेटवर्क हो सकता है आप देखते होंगे साइबर कैफे में जाते होंगे प्रिंटर एक होता है लोग दस होते हैं कोई भी कोई भी लोग कोई भी दस में से कोई भी यूज़र प्रिंट मारता है लेकिन उसी प्रिंटर से निकल जाता है वहाँ पर क्या है सर्वर और क्लाइंट का सेटअप किया गया जहाँ एक प्रिंटर अलग अलग कंप्यूटर में शेयर किया गया कैसे शेयर किया गया है नेटवर्क ओएस के माध्यम से शेयर किया गया है और वो नेटवर्क विंडोज़ सर्वर 2000 में हो सकता है विंडोज़ एन हो सकता है और लाइनस भी हो सकता है एन का फुल फॉर्म लिख लेना एन का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी ठीक तो एन का फुल फॉर्म क्या होता है न्यू टेक्नोलॉजी तो एक तरह का ये कैसा है नेटवर्क नेटवर्क टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है ठीक चलो आगे बढ़ते हैं अगला जो टर्म है वो क्या है प्रोसेस प्रोसेस क्या होता है प्रोसेस क्योंकि हम जानते हैं प्रोसेसिंग हो रही है प्रोसेस हो रहा है इसका मतलब कोई प्रोग्राम ये मान लो प्रोग्राम है जब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं कि प्रोसेसिंग इसको एग्जीक्यूशन के लिए जब भेजते हैं तो इस एग्जीक्यूशन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं प्रोसेस बोलते हैं जो प्रोग्राम है जब ये एग्जीक्यूट होता है तो इस एग्जीक्यूशन की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं प्रोसेस बोलते हैं यानी जैसे हम बोलते हैं ना ये चीज़ प्रोसेसिंग हो रही रिजल्ट आने वाला है तो हमने कोई चीज़ प्रोग्राम बनाया था उसको हमने क्या एग्जीक्यूट करने के लिए भेजा जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है उस बीच की समय को क्या बोलते हैं प्रोसेस बोलते हैं एग्जाम इसका डिफिनेशन जो होगा a process is a program execution जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रोसेस बोलते हैं ठीक अगला बूटिंग बूटिंग शुरू बताया था बूटिंग क्या होता है क्योंकि तो लोग जानते हैं जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कहाँ पे होता है सिस्टम अगर बंद है तब वो कहाँ पे होता है हार्ड डिस्क में होता है और हार्ड डिस्क कैसी मेमोरी है सेकेंडरी मेमोरी है ठीक सेकेंडरी मेमोरी है अगर हमें अपने ओ का यूज करना है तो हम लोग क्या करते हैं सिस्टम जैसे ही ऑन करते हैं तो जैसे ही ऑन करेंगे विंडोज़ सेवन लिख के आया विंडोज एट लिख के आएगा फिर थोड़ा समय लेता है तो थोड़ा समय जो लेता है उसमें होता क्या उसमें ये होता है जो हमारा ओ है वो हार्ड डिस्क से उठ के ये हमारा ओ है जो कहाँ पे है हार्ड डिस्क में है ये हमारा रैम है तो ये जैसे ही सिस्टम ऑन करते हैं ये ऑन किया जो हमारा ओ है वो क्या उठ के आता है कहाँ पे रैम में लोड हो जाता है यहाँ पे आ जाता है booting is a booting is a time when operating system loaded into RAM from hard disk secondary memory यानी ओएस जो होता है हमारा जब सेकेंडरी मेमोरी से उठ के प्राइमरी मेमोरी लोड हो रहा होता है इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं बूटिंग बोलते हैं क्योंकि तो जो हमारा सीपीयू है वो डायरेक्टली किससे इंटरेक्ट करता है प्राइमरी से ना कि सेकेंडरी से प्राइमरी मेमोरी से इंटरेक्ट करता है सेकेंडरी मेमोरी हो एस है तो जाहिर बात हो गई को कहाँ आना है हमारे प्राइमरी में आना है तो इस जो आने की जो समय लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बूटिंग बोलते हैं अब बूटिंग से ही याद आया बूटिंग कितने प्रकार की होती है तो बूटिंग दो प्रकार की होती है दो प्रकार बूट होता है एक होता है कोल्ड बूट और एक होता है वार्म बूट कोल्ड बूट और वार्म बूट कोल्ड बूट किसे बोलते हैं कोल्ड बूट सिस्टम समझ लो एकदम ईजी है जब सिस्टम फर्स्ट टाइम ऑन करते हैं ठीक आए घर पे पावर ऑन किया पावर सीपीयू को सीपीयू प्लग किया जब सीपीयू के बटन को प्रेस किया सिस्टम जब ऑन हुआ तब जो बूटिंग होगी वो कोल्ड बूटिंग होगी ठीक यानी फर्स्ट टाइम जो सिस्टम ऑन करते हैं तो कोल्ड बूटिंग होती है वार्म तो बूटिंग कब होती है जब आप सिस्टम को रिस्टार्ट करते हैं यानी आपने पूरा तरह से पावर बंद नहीं किया आपने सिस्टम को बंद करके फिर स्टार्ट कर दिया यानी रिस्टार्ट बटन से आपने उसको रिस्टार्ट कर दिया तो जब सिस्टम रिस्टार्ट करते हैं तो वार्म बूटिंग होती है और फर्स्ट टाइम जो सिस्टम ऑन करते हैं तो कोल्ड बूटिंग होती है तो ये फर्स्ट टाइम कोल्ड समझ ही रहे होंगे जब से पूरी चीज़ें ठंडी हैं आपने पावर ऑन किया तुरंत वो टी बटन पर क्लिक किया और फिर तब जाके सिस्टम स्टार्ट हुआ वार्म में क्या सब चीज़ चल रही है लेकिन सिस्टम बंद करके फिर से ऑन हुआ तो वार्म बूटिंग यानी सारी चीज़ें गर्म है बस सिस्टम एक बार क्या हुआ प्रोग्राम शट डाउन हो गया फिर से स्टार्ट हो गया हमारी सारी मशीनें लेकिन चल रही है तो वार्म बूटिंग में क्या होता है जब सिस्टम रीस्टार्ट करते हैं तो वार्म बूटिंग कोल्ड बूटिंग क्या होता है जब सिस्टम फर्स्ट टाइम ऑन करते हैं तो कोल्ड बूटिंग ठीक तो अगर कोई आपसे पूछे बूटिंग कितने प्रकार की होती है कोल्ड और वार्म बूट आसानी से समझा सकते हो ठीक इसके अलावा मुझे एक चीज़ याद आ गया एस एम पी एस का फुल फॉर्म कई बार आया सिंपल प्रोग्राम होता है switch mode power supply switch mode power supply ठीक एस एम पी एस क्या है करता क्या है जो हमारा मदर जो हमारी मदर बोर्ड है वो डायरेक्ट करंट को नहीं ले सकता अगर डायरेक्ट करंट में गया तो वो जल जाएगा एस एम पी एस क्या होता है ये ये हमारा पावर है एस एम पी एस में आता है फिर मदर बोर्ड में जाता है तो ये क्या करता है डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है डायरेक्ट करंट को एक्विजिशन करंट में चेंज करता है डीसी को एसी में चेंज करने का काम कौन करता है हमारा एसएमपीएस करता है इसके अलावा यूपीएस का फुल फॉर्म कई बार आया है यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है अन इंटरप्टेड पावर सप्लाई ठीक यूपीएस क्या करता है एक तरह से बैकअप देता है लाइट कट जाने पर सिस्टम डायरेक्ट बंद ना हो उसकी प्रक्रिया होती है बंद कर शट डाउन करना पड़ता है डायरेक्ट बंद ना हो अगर डायरेक्ट बंद होगा तो हमारा सॉफ्टवेयर हो सकता है तो डायरेक्ट बंद ना हो हमारी फाइलें मालूम कुछ टाइप करें लाइट चलेगी तो हमारा जो भी हमने सेव नहीं किया सब जा सकता है तो उससे बचने के हम लोग क्या करते हैं बैटरी बैकअप लेते हैं उस बैटरी बैकअप को हम लोग क्या बोलते हैं यूपीएस बोलते हैं यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर बिना हमारी पावर बाधा आए सिस्टम हमारा चलता रहे कुछ समय के लिए उसको हम लोग बोलते हैं U P S uninterrupted power supply ठीक तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं लेक्चर थर्टी में जैसे बताया था इंपॉर्टेंट टर्म्स के साथ आऊँगा कुछ वहाँ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्ज़ाम के पर्पज़ से जुलाई के एग्ज़ाम पर्पज़ से आप कुछ बताना चाहता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे लेक्चर चौदह जब हम स्टार्ट करेंगे तो कंपाइलर इंटरप्रेटर सिम्बलर की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कंपाइलर इंटरप्रेटर में अंतर क्या है ये बहुत बार पूछा जाता है चलो हम लोग जो पढ़ चुके हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी में क्या अंतर होता है ठीक इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या होती है ठीक ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये चीज़ आप लोग हमारे लेक्चर को देख लीजिएगा बाकी जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उनको नोट्स भी मिलती मिलती जाएगी इतने लेक्चर होंगे उसके नोट्स अलग से मिलेंगे तो आप नोट्स से एक बार लेक्चर देखिए फिर नोट्स पढ़िए हंड्रेड परसेंट गारंटेड आप पास हो गए अभी हमारा रिजल्ट भी आया था मैंने लेक्चर में चर्चा की थी बहुत अच्छा रिजल्ट आया बस स्टूडेंट्स ने क्या किया जो हम लोगों ने बताया उसको पढ़ा नोट्स पे ध्यान दिया क्योंकि किताब खरीदें किताब इतनी सारी चीज़ें रहेंगी आप वो पढ़ नहीं सकते और हमारे कुछ आप लोग स्टूडेंट कुछ ऐसे भी होंगे जो कुछ अदर तैयारी कर रहे होंगे पूरा समझ नहीं दे पाएंगे तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म लोगों ने ऑनलाइन स्टार्ट किया है हमें अधिक से मोटिवेट करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए ठीक और हमें आगे <clears throat> की वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरित किए कि ताकि हम लोग और आगे वीडियो बनाएं ठीक तो लेक्चर टाइम लोग समाप्त करते हैं किसी तरह की जानकारी चाहिए तो eight three one eight double one nine eight double zero पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं नहीं तो हमारा जो हमारा जो वेबसाइट है बाइनरी ट्यूब डॉट इन से भी आप क्या कर सकते हैं इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और नोट संबंधित नई वीडियो जो आ रही हैं नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है तो हम लोग ने एक चैनल बनाया है कहाँ पे टेलीग्राम पे बाकी इस जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक होगा टेलीग्राम का बाकी अगर आपके पास टेलीग्राम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो आप टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करेंगे सर्च करेंगे बाइनरी ट्यूब प्रयागराज इसको सर्च करके आपको क्या करना है ज्वाइन कर लेना है तो जितनी वीडियोस हमारी आएंगी हमारे चैनल से फ्री वाली वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी बाकी कोई भी डाउट है कुछ क्वेश्चन है आप स्क्रीन लीजिए भेज दीजिए कोई तो जानकारी चाहिए यार कोई हम कोई मॉडल पेपर हम अभी लॉन्च करने वाले हैं मॉडल पेपर जो रहेगा वही आपको टेलीग्राम पर मिलेगा तो जल्दी इसको ज्वाइन कर लीजिएगा बाकी उस आपके लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं अगले लेक्चर पर हम लोग लेक्चर फोर्टीन में कंपाइलर इंटरप्रेटर सिम्बलर के साथ आएंगे ठीक तब तक थैंक यू सो मच